dostlar, günəşli Kaliforniya şəhərindən <laughs> bu günləri Mələ ilə bir yerdəyəm. Gəlmişik Walmart-a özümə bicycle, bike almağa, bəli. Və getmişdim Target-ə əvvəlcə, orada yox idi. Sürdüm Walmart-a. Kommentlərdə də bir iki nəfər yazmışdı Walmart-a getsin çəkərsən. İndi gəlmişəm Walmart-a, bacardığım qədər çəkəcəm. Nələr var, nələr yox. Çalışacağım qiymətləri də görsədək. Ondan sonra görək baykımızı tapıb ala bilirik oradan yoxsa yox. Onu da e, videonun sonunda görəcəyik. Okay. Bəli, bu da bizim Walmart. Görürsünüz ki, plakatda vurublar ki, maska ilə içəri girmək lazımdır. Gəlmişik Walmart-a. Mələk də birinci dəfə də Walmart-da da, hə Mələk? Walmart maçları. Walmart yaxşıdır? Hə? hə? Hə? Hə, hə. Uşaqlar bura Walmart-dır. Burada geyimdən tutmuş yeməyə kimi hər şey almaq olar. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə, sağ tərəfdə bütün geyimlərdir, qiymətləri üstündədir. Bilmirəm burada kamera çəkməyə icazə verirlər yoxsa, amma mən çəkirəm biraz. Bura elektronika yeridir. Var da, var. Bir dənəsi var. Köhnə plastinkalar. Gərək bir dəfə bunu alam, evsinə. Çox xoşum gəlir əslində mənə bunlar. Nostalgiyadır bu. 99 dollara, yəni 80 dollara e, qablarını saxlamaq üçün 30 dollarlıq yer var. Bu home sounddur bunlar, e, speakerlərdir. Neçədir bunlar? 68 dollara, 120 dollara cürbəcür qiymətlərə var. Hmm. Burada DVD disklərdir. DVD-miz yoxdur, cəngona baxa bilməyəcəyik biz. Nəyə baxırdın? YouTube-da, small screen. Da YouTube-da baxsan da, bir də ona niyə ata pul versin? Hə. PlayStation geyimlərdir. Mən də neçə vaxtı PlayStation 5 gözləyirəm, gəlmir ki, alaq. Bir iki dəfə 4 almaq istəmişəm. Məsləhət görüblər ki, Alır. bir dəfəlik. Neçə dəfə getmişəm, olmuyor mənə. Ay sağ ol. O necə alım? Axırınızda olan ki, bunu alma, gedib bir dəfə 5 alarsan. Oyunların qiymətləri də orada var, görürsünüz. Cürbəcür qiymətləri də buradan yavaş-yavaş verirəm aşağı. Siz də baxın qiymətlərə. Çox super başım çıxmır bu qiymətlərdən, oyunlardan, üzr istəyirəm. E, bilmirəm ki, hansı yaxşıdır, hansı pisdir. Mənim bildiyim bir dənə futboldur, bir dənə də ki, Mortal Kombat'dır. Old school. Burada Xbox-un e, oyunları da... Mario istəyir. Ana Mario istəyir, bilirəm. Alsam Mario alacağam ona üçün. Əslində Mario üçün bu yaxşıdır, Nintendo Switch. 90 dollara da bu Nintendo Switch. I think so. Hə, belə. Hə, Bəlkə bundan alın bir dənə. Hə? Two player da. Ya, onu bilmirəm. Gəl onlayn baxım görüm. Bu necədir? Siz də oynayarsınız, mən də oynayıram. Amma belə bir şeylər də var, two player. Oyda 300 dollara da bu tut. Yox, biraz bahalıdır. Yox, yox, sərf eləmədi. Yox. Və o nədir? Okay, mən bunu gəlir research eləyəm. Axtarış eləyəm ki, görüm nədir. Burada televizorlardır. Oh, o, TCL. Bizdə bundan balaca. Çox qəşəng televizordur, xoşum gəldi bundan. Qəşəng işləyir. Yuxarıdakı o boydan neçə ekrandır o? 468 dollaradır. Ekran yazmayıb amma gördüyünüz kimi biraz bu ekranda. Hə? Mhm. Kronsteinlər, DVD hələ də satırlar burada. Lakin burada belə elektronikadır. Mənim çox da belə marağımı çəkmir bu. Ona görə keçək başqa yerlərə, hə? Gedək baykımıza bax. Okay, bunun neyini içsən, sonra yaddaşda qaldı bunun neyini içsən. <laughs> Onlayn bəlkə də olar bunu baxarsan. Amma sən Netflix-də elə bir var idi axı, hə? Baxmışdım, amma tərtdən baxmadım. Okay. Sol tərəfdə uşaq geyimləridir. Qiymətləri də burada çox ucuzdur. Uşaq yeməkləridir. Bura hamısı. Dəftər, kitab, ə, məktəb ləvazimatları belə deyək. Baxmaq istəyirəm bunlara. Okay, gəl. Also burada hamısı gələr. Acaba kurs var. Daha burada parça yeri də var, parçalar satılır cürbəcür. 4 dollaradır e, yarım metrəsi. Burada saplardır toxumaq üçün. Cürbəcür qiymətlərə də onlarda. Qiymətlərini görürsünüz, cürbəcür qiymətlərə var. 5 e, dollar, 4 dollar yəni aksesuarları var cürbəcür qiymətlərə 800, 3, 1 yəni, hər qiymətə var. Belə Gedəyim mənə o tərəflərə baxaq, başqa yerlərə. Uşaqlar üçün də yerlər var. Bunlar craft gedir də mələk, hə? Yoxsa nə gedir bunlar ingilis dilində uşaqlar üçün? Hə. Craft gedir. Əslində bunlar yaxşı şeylərdir. Məsələn, uşaqların beynini inkişaf elətdirir bunlar. Mələk çoxu rəngləmək, bir də nələrsə düzəltməyi xoşlayır. Oh Bax belə bir şeylər həmişə görəndə o, oh, wow eləyir. Bəzən alıram, bəzən almıram. Çünki çox alıram belə şeylər. Ancaq demək olar ki, hər şey almışam bunun üçün. Rəngləmək üçün rəssamlar üçün də ayrıca yerlər var. Düzdür, professional şeyləri də öyrə bunlar, amma yəni nəsə axtarsın, tapa bilərsən. Walmart-da hər şey var. Walmart-da hər şey var, hə. Target-də hər şey var. Çünki Walmart böyüdü də, Walmart Walmart Burada ev üçün rəng də ala bilərsən. Görün nə qədər şey var burada. Rəng, nə bilim burada cürbəcür e, yerə e, metlaq düzmə, metlaq deyil bu desən cover, cover, cover bilmirəm Azərbaycan dilində nədir bu? E, nə idi bunun adı yadından çıxdı. Yadından çıxdı adı. Okay. Nərdivan, rənglər, e, sonra nə istəsən var. Ev evdə rəngləmək istəsən, gəlib burada nəsə ala bilərsən. Ziqlu qablar var qiymətləri. Bobo dənizi bilqalının qiyməti 15 dollar, 22 dollar. Hmm. Çöl üçün də bunlar. Ondan sonra ustalar üçün burada ə, şeylər var. Hmm. Ondan sonra Neçəyədir bu? 157 dollara. Kimdi hmm. ona pul verən Naimədək? Bundan vardı, bundan almışıq biz. <laughs> Onun balacasıdır ya. Qısası bu da pis bir şey oxşamır, hə? Ha, a, bu balaca içindir. Nəm kabellərdir, işıqlardır, lampıçkalardır, lampalardır. E, ondan sonra LED o uzun işıqlardandır. E, Walmartda bunlardan da tapmaq olar. Lampıçkalara baxaq. E, 13 dənə, neçə dənəsə? 13 yer yox. Bu neçə dənədir içində? Bilməm, 4 dənədir yəqin. 4 dənə üstündə şəkli var. 30 dollaradır. 6 dollaradır. Ondan sonra bu qəşən lampıçkalar buna 8 dollara 2 dənəsi. Maraqlıdır ya, hə? 17 dollara, 24 dollara. Bunlar maraqlı lampıçkalardır ya. Vintage fasandır. Bu fire'dır. Aha, fire oxşuyur. Maraqlıdır. Okay, let's go. Bayk, gedək bayka. Okay, ventilator. Bunlardan hələ də burada satılır, hələ də evlərdə var. 50 hə? dollara bu. Wow. 78 dollara bu. E, ana 2000-li ana 2000-li puzzle istəyir. Seçə görə hansı yaxşıdır alaq. 1000-lik əl, elədi, 2 dəfə aldı, elədi. Bu da mələk də kömək eləyir ona sağ olsun. İndi 2000 dənəlik bir də anaya alay aparaq görək. Hansı yaxşıdır? Ana üçün bir dənə bu 2000-lik puzzle aldıq. Qiymətdə 13 30 13.97. Burada bayklar. Siz üçün maşını burada almışdım ha. İndi yoxdur həmin maşınla. Aha. Gərək bundan alaydım 2 dənəlik. Onda yox idi ancaq bunlar. Bunlar təzə gələ bilər. Burada uşaqlar üçündür bayaq. Böyüklər üçün görmürəm. Böyüklər üçün o tərəfdə də onda da bir dənə deyəsən qalıb qiymətlərə baxırıq. Cürbəcür. Bu lap balacası. Bunu Məryəm üçün ala bilər ya əslində. 29 dollaradır. Hə? Ola bilər, hə? O böyüdür məli. Gələk Məryəmi gətirək bura baxsın. O yaxşıdır, amma gələk baxaq, görək necədir. Gələk özüm üçün baxım bomboşdur bax. Alıblar, aparıblar. Bu pandemiya gələndən belə şeyləri tapmaq diftit olub. Budur bir dənə bayıq. İstəmirəm, xoşum gəlmir bundan. Bu pis deyil məncə. Qara rəngdə. Bir də bu var. Bu. Bir dənə buna baxaram bir dənə. Okey. Bir dənə o qalıb, onda fikirləşəcəm. 175 dollaradır. Görüm, seçim azdır deyənə istəmirəm bir dəfə risk eləyim alım. Baxaram. Çıxan kimi fikirləşim, baxaram. Yəni, bizə hələ ki ehtiyac yoxdur. Burada çoxdur adam, ona görə çəkə bilmirəm, hər şey girib. Burada ə, hə, nədir bunun adı? Blenderlərdir. 14 dollar, 19 dollar, 26 dollar. Kofe maşınları da cürbəcür. Gördüyünüz kimi burada da çoxdur seçim. Bilsəydim bura gələrdim alanda. Tosterlər də mikrovalnovkalardır, microwave ingilislər deyirlər buna. Bizdə bundandır. Bunun bir dənə başqa cürəsi. Buna oxşar bir şeydir. O da yaxşıdır. Burada neçədir? 129 dollar. Ha, burada ucuzdur. Mən baha almışam. Sonra yemək üçün bölmələri var, cürbəcür uşaqlara, çipsi, piçeyni. Mələ, ondan biz yemirik, zəng. Ziyanlı şeylərdir. Xanımlar üçün özəl olaraq tava bölməsini çəkirəm, qavqacaq bölməsi. Deməli, burada set də var, belə ə, e, ala bilərsiniz, istəsiniz. E, tək-tək də seçib ala bilərsiniz. Uyğunlaşdıra bilərsiniz, rənglərini ala bilərsiniz ayrı-ayrı. Amerikada həm belə satılır, set satılır, həm də ayrı-ayrı satılır. Seçim böyüdür. Ondan sonra burada tava seçimləri də böyüdür. 29, 24 dollara, 17 dollara cürbəcür qiymətlərdir. Saxlayıram belə. Siz özünüz baxarsınız belə qiymətlərinə. Məndə disleksiya olduğuna görə çox vaxtı qiymətləri səhv deyə bilirəm. Ona görə mən də elə belə sakit qalsam, qiymətlər özü baxsız daha məsləhətli olar. Bunlar 50 sentdir, plasmasdandır bunlar da. Maraqlıdır. Bilka qaşıqdır. Aşağıda gördüyünüz kimi tək-tək də satılırlar e, dəstə satılır. Bir böyük dəstələr də var. Belə qiymətlərini də görürsünüz. 39 dollar yazıb, 29 dollar yazıb. Bu dəstlər də balacadır, amma eyni qiymətdir. Yəqin firma fərqi var ya da keyfiyyət. Tavalardır. Ə, qızartmaq üçün, bişirmək üçün də belə ə, dəmir qablardır. Qazanlardır qiymətlərini görürsüz. Belə xalçalardır. Onlayn olan şeylər bəzən burada olmur, onu da nəzərinizə çatdırım. Girib saytda tapa bilərsiniz, amma gələ bilərsiniz ki, burada yoxdur. Onlayn sifariş verirsiniz, gəlir çox vaxt, o daha rahat olur. Pərdə asmaq üçün ə, e, aksesuarlardır. Pərdədir, hazır pərdə. Burada bilirsiniz ki, ə, e, evlərin çoxunda pərdə olmur və çox vaxtı e, belə jalüzlərdən istifadə edirlər. Elə bizim evdə də jalüzdür. Bunların da qiymətlərini görürsüz burada aşağıda. Ölçülərinə görə qiyməti dəyişir bunun da. Burada şkafdır. Bilirsiniz ki, evlərə girəndə evlər boş olur burada və hər şeyi özün sıfırdan almalısan və özünə uyğun bir mağaza tapmalısan. Bu Walmart ola bilər, Target ola bilər, IKEA ola bilər. Evlərdə də işıq olmur burada. Mən keçən dəfə video çəkəndə gözləyirdim kimsə desin ki, evizdə niyə işıq, lüstra falan yoxdur, amma heç kim ona fikir vermədi. Amerikan evlərində çoxunda işıq olmur. Spanyada vəbşim işıq olmur, onun görə belə şeylər almalısın budur. Açılıb bağlanan stollar var. Ölçülərə görə qiymət dəyişir. Məsələn, bu, bu 39 dollara, 38 dollara, 34 dollara, 39 dollara Stullar da var. Məsələn, əlavə stul almaq istəyirsə, ev üçün onda cürbəcür seçimlər var, qiymətlər var. Məsələn, 14 dollara var, 34 dollara var. 14 dollar yenə görürəm orada, 9 dollar da görürəm bu balaca. Elektrik əşyalar, ütülər. Bu da ütüdür, parla işləyir. Bizdə bundan var, yaxşıdır. Sonra yoldaşım bir dənə bunlardan da bir dənəsini aldı. Desəm bundan almışdı, üstü elektronlu. Bundan biraz narahat olur şey eləmək, parla eləmək gərək paltarı bu, bu cürə açasan eləyəsən. Qiymətlərinə baxaq. 58 dollara var, 68 dollara var, 69-a var. 17 dollara da var. Daha 10 dollara da var. Amma bunlarda məsləhət görmürəm çünki yaxşı ütüləmir. Restoranlardır bunlar da. E, yuyub xalçanı yuyub qurudan da var. Sadəcə tozu götürən də var. Təmizləyən də var. Bizdə bir dənə belədir, toz bir dənə xalça təmizləyəndir, bir dənəsi də adi belə tostorandır. Hər ikisi lazım olur evdə. Bu da onun ə, e, sularıdır. Görürsüz qiymətləri 89 dollara, 59 dollara, 48, 69, 79, 129, ə, hər cür qiyməti var. 179. Təbii ki, bahası yaxşısı deməkdir burada. İyi bunlardan var. Bunlardan fikirləşirəm, bəlkə mən də aldım evə, çünki çox batırırlar hər dəfə bu öz-özünə təmizləyir. Yaxşı şeydir. Təzə bayklar gəlib ancaq uşaqlar üçündür, böyüklər üçündür. Bir dənəsi budur. Keçsindir, hə, adult üçündür. Eləmə, eləmə, eləmə. Keçmə indi özüm oturacağam orada. Uşaq balacadır. Balacadır. Çok yüngüldür. Ready, sir? Yaxşıdır, yüngüldür, rahatdır. Bilmirəm ancaq. Ay, saçım dəyinlər. Deməli, deyir ki, sabah yeniləri gələcək. Uşaqlar üçün gördüyünüz üçün gətirdilər. Böyüklər üçün də deyir, ya axşam ya da sabah gələcək. Gələrsən, baxarsan. Bu əslində xoşuma gəldi. Amma sabah gələrəm, bəlkə başqa-başqa seçimlər də var. Belə kofe şey, maşınları da var. Hazır belə kofe tublardır, belə balaca qablardır. Qoyursan, su ilə bir yerdə hazır tökülürsən, üçün də heç nə eləmirsən. Onlar da var. Prosta bu xoşum gəlmir mənim bundan. Özün belə cəldisən, hazırlayırsan. O daha belə dadlı olur nə ki bunlarda. Görsə burada da görsədir şirkətləri hansından nə istifadə eləmək olar. Bu da yaxşıdır əslində. Tez bazar eləyir bu. Ofis üçün falan üçün daha yaxşıdır. Qiymətdə düşüb 59 dollara da bu. Okay, ümumi olaraq göstərdim nədir? Yemək yeri də var, uşaqlar üçün geyim yeri də var, böyüklər üçün geyim yeri də var. Hər cür şeylər var burada. Bir-bir gəzib hamısını göstərə bilmirəm. Çox böyük yerdir bura əslində. Dondurulmuş yeməklər də bazarlıq eləyə bilərsən burdan. Ət də ala bilərsən, süd də ala bilərsən, hər cür yemək də ala bilərsən burada çörək də ala bilərsən. Ümumiyyət üçün nə gör, nə, nə lazımdırsa ev üçün hər şey ala bilərsən. Qızıl da almaq olar. Məsələn, üzbəüz məndə qızıl yeri var. Görürəm. Onu oradan buradan qızıl da almaq olar. Üst geyim, alt geyim, yəni də bildiz də ağla gələn nə varsa, ağla gələn nə varsa hər şey almaq olar burada. Çox böyük mağazadır, çox böyük dəhşət. Hər şey almaq olar. Uca maskanın da ayrıca bölməsi var burada. 8 dollardır bu maskalar. Gördüyünüz kimi. Çantalar var. Okay, Walmart-dan çıxdıq. 15 dollarda təqsən bir yerdə bu puzzle verdi 2000 dənəlik. Şah gedirik evə, sabah təzdən gəlirəm. Videonun ardında sabah yəqin çəkərəm, tamamlayarım. Görüm sabah bayka alıram mən yoxsa yox. Yoran sen evdə oyna, sən də elə oyna, okey? Mən bunu soruram. Oduz koyan kay. Niye koymadım ben oynayayım? Ba oynuyordum gül kimi. ha? Yaxşı, yaxşı. Matila, tam Matila, Matila. Matila udum. Matila mesela udra demeyindim. Ha, ud. Yedin atanı. Niye ben Matila versen hele? Niye? sənə. Sən yedim. Maç elə də yemə. Yem. Necə yeyirsən baxım? Ay, güzel başdı. Salamlayıram dostlar. Bu gün ayın 23-üdür. Mən gedirəm indi təzədən Walmart-a. Gəldim Walmart-a. İndi gedirəm görüm nə var təzə orada bicycle-da. Görək, görək, görək, görək, görək. O əməlli baş çəkid var indi. Baxım görüm hansını götürürəm. Deməli bu biraz normaldır. O dünənki bunların içində ən yaxşısı idi, o da biraz satıldı. İndi bunlar Elə çox görsənir, amma yuxarıdakılar uşaqlar üçündür, aşağıdakılar yarısı qadınlar üçündür, yarısı e, kişilər üçündür. Amma tam mənə uyğun nəsə var, onu bilmirəm nə isə almadım, e, xoşuma gələn olmadı. Düzdür, qiymətləri obrisindən ucuz idi, dünənki çox qəşəng, gəlib onu alaydım. Bu burslar belə də, nə bilim, ürəyimcə olmadı. Sürdüm biraz ora-bura belə. Hə dostlar, e, bu videonun da sonuna gəldik. Sağollaşıram sizdən, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Şərhlərinizi yazmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu da bəyəndinizsə like düyməsini basa bilərsiniz. Belə, hələlik. Alınmadı bu səfərki. Nə vaxt alsam paylaşacağam sizdən. Siz də görəcəksiniz. Sağ olun.